皆さんこんばんはアップル争奪戦初参戦の元男の子の青木か音です日時は4月17日20時56分 そうですついに iPhone SE シリーズの2世代目を今夜21時ジャストに予約を開始しますそれに私は初参戦なんですけどめちゃめちゃ緊張してるなんかいろんな YouTuber さんがあー注文できるかできないかわかんないけどあーみたいな感じでさ寸前までの45分をさなんかうわーみたいなのを見せてんじゃん それに私も今夜参戦するということですねあと3分ですよさあこれ 11ProMax ですよねでこれが普通の11年々ちょっと画面が大きくなっていって、まあ、それに伴って本体が大きくなるじゃないですかでも SE っていうのはどっちかっていうとコンパクトサイズそれがね数年ぶりに発売ですよ私今まで SE シリーズ長く使ってきてたんですよそれぐらい私は SE が大好きなのえっとね4月24日に発売なのかななのでその日に届けばもう最高なんです んですよね。で、今、待って、あと1分じゃん。あと1分。画面録画しないよ。はい。え、今週の金曜の夜は特別です。特別です。この、輝く、9 <gasps> 時になった !9 時になったちょっと待って。え、待って。んえ待って、何も動かないんだけど。え、ちょっと待って待って、待って、これ、これ一回さ、一回、一回、一回、あの、あの、あの、あの、あれ、あれだ、あれだ、え。 ちょっと待って。なんで買わないの画面。これはなんかの陰謀論かこれは青木カノンだけが買わせないようにするアップルの陰謀論かそんなわけないだろ。 <laughs> ちょっと待って。あ、分かった分かった。ちょっと落ち着け落ち着け落ち着け。まず落ち着け。ちゃんとクレジットカード登録できてるよね。買うのは私はシルバーの256ギガ。もう一番マックス買えます。で、価格が約6万8000円かな。今までの iPhone でも17万とか15万とか16万とかしてるじゃん。半額以下だからね。 <laughs> 待って。ちょっと待って、な、なんで買わないの 来た来た来た来た来た来た来た来たみんな、みんな今やってるから、みんなやってるから今、もうみんな、iOS、iOS、いや、し失礼、出さねえや、出さねえ、ホワイト。20個届け、マック、マック追加、マック追加。え、続ける、続ける、続ける、え、ちく、ちく、え、その他、後ろ、後ろか、え、パス、ワード、早く、サイン、サインできた、サイン。えっと、えっと、えっと、お届け、あえっと、金曜日の、えっと、24日、え 確定確定確定よしやったマジで初争奪戦参戦でバイビーに無事手に入れることができましためっちゃ嬉しい見てくださいお客様のご注文を受け付けました 今回の iPhone SE って、まあ、もちろんね性能がこのコンパクトサイズになってかつもう iPhone11 シリーズ並みのパワーを持ってるのねだから iPhone11 シリーズでちょっとでかくて使いにくいなっていう方はもうこれを買うしかないっていうぐらいもうめちゃめちゃおすすめしかも一番高いモデルで6万8000円ぐらいですかね一番安いの4万円台でしょ今回ね何がおすすめかっていうとまあもちろん性能もそうなんですけどもデザイン見てください 背面が白の iPhone っていつも前面がね白いんですよでも今回ブラックかっこよくないめちゃめちゃかっこよくないで今の11って画面認証じゃないですか寝起きの時だとうん解除できないなんで解除できないなってなる時あるんですよこれだったらさポンと押せば一瞬でロック解除できるっていうコンパクトかつスピーディーにロック解除 そして ApplePay お買い物とかでキャッシュレスやりますよねその時とかなんかにもう11とかのこういう顔認証とさレジとかでカチカチってここダブルクリックしてこうやって顔認証して認証されたはいお会計お願いしますっていう感じだけど SE だとポケットからさっと出しながらもうホームボタン押してるから何も言わずにピッですよ最高アップルさんありがとうちょっとこれ見ていきましょうか手にしたくなるものを手にしやすく人気があるサイズに最もパワフルなチップを入れて iPhone11Pro シリーズと同じ A13 バイオニックチップを入れてるんですよ。もうバリバリ動きますよ。耐久性の高いガラスとアルミニウムのボディ。鮮やかな4.7インチ。レティナ HD ディスプレイ。そう、あの、今回のやつは液晶なんですよ。なので、 こういった今の11 Pro シリーズ、もうプロって名前つくものは基本的に有機 EL なんですよね。簡単に言うと有機 EL っていうのはすごい画面が綺麗、かつ省電力で動きますよっていうやつで、液晶は少し有機 EL と比べたら前の世代のものなんですよ。ただ、正直11シリーズ、これも液晶なんですけども、見比べてもわかんないです。 ただまあデザインはその iPhone8 の時とあんまり変わらないんで、まあ、ロゴの位置が変わったりとかもそんぐらいあんまり変わってないんで新鮮味はないんですけどもただホワイトモデルに関しては全面が黒くなってるからかっ っこいいよねっていう感じですかねそしたらですね今からちゃんとスペック表を見ながら今回出た iPhoneSE と、まあ、割と今ネットで比較されがちな iPhone11 との比較をやっていきますそしてどっちの方が買いかというのもお話ししていきますまずですねプロセッサー A13 バイオニックニューラルエンジン を積んでますなのでサクサクもう他の結構いい性能を誇っているパソコンと同等みたいなだから重たい作業とかも全然やれちゃうただ思うのが iPhone で重たい作業やります かっていうことなんですよ。まあ、今私 iPhone 11 Pro で撮影してるんですね。で、それを保存して編集ソフトにこう転送したりとか、まあ、比較的 iPhone の中で重たい作業を私やってるんですけども、それでも一切困ったことがないんですよね。ですので、A13 で大丈夫そして2つ目、ディスプレイ。 これすごいですよね4.7インチですよだってこれ6.1インチですからねギリ片手でいけるっちゃいけるけども小柄な女性の方とかは難しいのかな完全に片手だけで完結はただ機動力そう機動力ですよ機動力はねもう4.7インチ私も4.7インチがいいなと思ってるだからディスプレイも本当に雪エルか液晶かっていうぐらいなんですけどもまあよく見ないとわからないレベルの違いです 私と一緒に SE を使いましょうそして画面機能触覚タッチすごいよねこれ前まではさ LINE とかさ既読つけないようにそーっと見る機能あったじゃないですかこうやって押し込んでグッとであれで既読つけずに見れるみたいなで11シリーズから触覚タッチに変わったんですよねこの押し込んだ長さによってブッ ってなる圧力から長さに変更されたんですよでそれが今回も採用されてますねで画面解像度 1334×750 で11が 1792×828 ちょっとあんまりわかんないそこはごめんなさい PPI これもちょっとわかんない326326同じですで指紋認証ですよ指紋認証顔認証の違いですね いやー、これは最高ですね。私、過去に1回だけ iPhone X から8に戻したことあるの。8っていうのは SE と同じ指紋認証型の iPhone ですよね。で、10っていうのはさ、顔認証になったばっかの時、だからみんななんか、え、指紋認証の方が便利だったのに、顔認証に変わったのえーみたいになってる時、その時に私は顔認証が初めて搭載された iPhone X を買ってやったんですけども、なかなか慣れなくて結局私 iPhone 8に戻して、うわ、もう指紋認証最高みたいな、そんな感じだったんです ですよ。同じこと辿ってるな。いや、別に iPhone SE 使えますけども、iPhone 11使えますよ。そしてストレージなんですけども6 4ギガ、1 2 8ギガ、2 5 6 g b ですねでこれも同じです私的には 128GB 買っとけばなんとかなるかなと思ってますで背面カメラですこれは結構大きな違いがありますまずこの11が2個じゃないですか 標準レンズそして下に超広角 iPhone SE は普通のレンズそこは結構悩みどころになるかと思われますでポートレートも撮れるんだこれいいじゃないですかそしてちゃんと 手ブレ補正もついてるんでそして動画撮影の機能なんですけども確かにこのスペック表を見る限りだとちょびっと違うんですよねその2倍の広角ズームが11にはあるけども SE にはないと、まあ、そういった感じではまちょこちょこ書いてあるけども基本的に普通の使い方だったら全く変わらないです。あでも11は超広角でも動画が撮れますよでもこれいいなと思ったのは今回からこの SE でもステレオ録音ができるんですよね動画でだから 右と左空間の音がちゃんと伝わってくるってことですよねこれめちゃめちゃいいですねありがたいわそしてインカメラこれもうめちゃめちゃ私は一番気にしてる部分ですね700メガピクセルカメラあそうなの700メガピクセルなんだこれマジであ11もそうだったんだあでもそれでも十分綺麗に撮れてるからな気にすることではないのかそして F2.2 一緒ですただインカメでは SE は 4K 撮れないんですね はい、なのでカメラ機能に関しても悩むところは超広角取るか取らないかぐらいですよしじゃあ次 SIM カードこれデュアル SIM ですね eSIM とナノ SIM ですあ今まで通り普通のちっちゃいチップみたいなのやつとあとはもう一個がデジタル SIM みたいな eSIM って言うんですけどもオンラインで SIM 契約ができてなんか QR コードピッてやったらもうそれ使えますよみたいなそういうのがあるんですよそれに対応したから基本的に一つのスマートフォンに2個携帯電話の番号を使うことができるってことですよね これいいですねその次が防水防塵なんですけども、えー、水深 1m でだいたい30分間は水が入ってこないかもよみたいな感じですね11の方は 2m なんですね倍の深さで同じく30分1 m 入れないですからね入れ入れますか入れないですよ私はで本体カラーがプロダクトレッドホワイトブラックもう私はホワイト一 くです SE 買ったならもう新しく入ってきた要素を使いたいですからねもうふんだんに感じたいですから私はもうホワイト一択ですそしてバッ テリーは iPhone8 と同等なんですね。まあ本体サイズがちっちゃいから仕方ないんですかね。iPhone11 と 11Pro のバッテリー持ちえげつないですからね。朝充電100%でもう仕事でもバンバンこの動画とかいろいろ使って夜家に帰ってくる時に例えばじゃあ10時ぐらいだとするじゃないですか。40%50% ぐらい残ってますからね。8の時だと私結構なくなってたな。もう充電器足さなきゃいけないみたいな感じになってたから、まあ、そこはちょっとあれなのかな。 それ高速充電あ対応なんですねこれ便利ですね位充電も対応ですえここですよ 重さ 148g、まあ、ケースつけるから大体の人は 160g ぐらいになると思うんですけども iPhone11 は約 200g 正式には 194g なんですねケースなしだとまあこれだとかなりいろいろ装備してるんでガラスフィルムも貼ったりとかしてるんで 220g ぐらい今あると思うんですよ 148g の iPhone SE 持ったらふっかるみたいな何にも持ってないペッペラのなんだろうみたいななんかそんな感じになりそうですねそして縦が138.4だから、まあ、大体14セン センチぐらいですねで横が大体7センチ薄さが7ミリくらいってことは本当にもうかなりちっちゃいですよねそして価格なんですけども SIM フリー版の税別価格ですね6 4ギガが4万8000円 128GB が4万9800円そして2 5 6ギガが6万800円ですねそれに対して11が64ギガ7万4800円128ギガが7万9800円256ギガが9万 一番高いモデルで SE が6万8000円ぐらいと考えたらもう11 10万円ぐらいですよねめちゃめちゃ悩みどころですねでは話を整理していきますこっち iPhoneSE こっち iPhone11 ですね約価格差3万円ですで両者の違い大まかに言うと顔認証指紋認証 超合格超合格ない空張り豊富空張りそうでもない本体ちょっと大きいでも動画が見やすい本体はコンパクトでもちょっと動画は物足りないかも私だったら今なら iPhone SE を選びます ちなみに私の今のこの判断基準はこの彼女はどうせ他にもこうやってスマホ持ってるからこうやって言ってるだけでしょみたいな感じだと思うんですけどもえ違くて最大の私の決め手はですね価格黒ベゼル A13 チップこの3つですまず iPhone8 の時私はゴールドモデル使ってたんですけどもやっぱり白縁なんですで白縁って結構動画見る時に周りチカチカするんですよ没入感がちょっとあんまりないっていうか今でもこの Apple Store の人に聞くとやっぱり iPad も白ベゼルより黒ベゼルの方が売れるみたいなこと言われて たんですね女性の方でも黒ベゼルのもう仕方なくそっち買っていきますよみたいなもう黒ベゼル欲しさに、まあ、そういうこともあって黒ベゼルだからパッと見やすいっていうのともう A13 チップなのでもう文句なしの サクサクかもうこの2つああとそうだ価格もでしたあの内容で最低4万円台から買えちゃうっていうのはもう破格なので買わない理由が自分にはあんまり見つからないなと思って、まあ、それで今回は買いましたなんで700なんなんちゃら傘とかなんかもうそんなのもあんまり関係ないっていうか、まあ、YouTube とかも結構スマートフォンで見る人多いじゃないですかテレビで見る人もちょこちょこいるとは思うんですけどもそこまでこだわらなくてもいいかなと、まあ、それで特にカメラ気にしてなかった っていうか、うん、そうですねなのでその3つが私の今回の決め手です iPhone SE 最高また購入したら動画出しますんで是非そちらも見てくださいもし今回の動画が少しでも楽しかったという方は是非グッドボタンチャンネル登録評価お願いします Twitter、Instagram、TikTok あとノートやってますのでそちらも画面の下からフォローお願いしますまた次の動画でお会いしましょう